studiya kvartiralarni ko'pchilik kommentariyada yomonlayaptida lekin e, spros bozorda studiyaga bo'lyapti hozirgi sizlarga bugungi ko'rsatib bermoqchi bo'lgan kvartiramiz ham e, studiyniy variant qilingan zalimiz bu ko'rib turgan joyinglar bir yoq tarafimizda mana mana shunaqa divanni zona qilingan va bu yon tarafimizda bo'lsa stol stul zonasi qilingan keyin e, bu yerda ovqatlanib o'tiradigan joy bu yerda divan dam olib o'tiradigan joy va bu yoqda bo'lsa oshxonamiz oshxonamizni ko'rayotganinglardek hamma jihozlari qo'yilgan bu obyektimizni maxtumquli ko'chasida joylashgan e, ya'ni bu yoq tarafimizda uch qavatli most va bu yoq tarafimizda bo'lsa e, parkenskiy bozor tarafdan kelaverish yetmish kvadratli kvartira bu e, balkonimiz bor bu xonamizni mana mana bu balkondan vidini ham man sizlarga ko'rsatib o'taman yo'lni yuziga qaragan balkonimiz bor bu ko'cha o'zi to'liq novostroykalarni ko'chasi kiraverishidan boshlab video obzorini qilib beraman kiraverish входной eshigimizni bu yerda o'zini e, domofonlari o'rnatilgan va встроенный mebellari qilingan kirganda shundoq kiyimlarni ilib qo'yish uchun shkaflari va to'g'rimizda ham kiraverishni shkaflari qilingan bu kvartiramizda wi filari ham qo'yilgan ko'rayotganingizdek va e, dizaynerskiy proyektni bitgan kvartiralar baribir ajralib turadi man sizlarga hozir misol uchun sanuzelni ko'rsatib o'taman bitta baho berib o'tinglar birdan o'ngacha qanaqa chiqqan ko'rayotganinglardek bu yerda noodatiy svetilniklar ishlatilgan keyin santexnikasiga ahamiyat beradigan bo'lsanglar ruchkalari mana mana shu yonida необычный qilib ishlatilgan tagida polkalari dush kabinamiz qilingan va yonida e, unitazimiz joylashgan keyingi xonamiz bo'lsa bu bolalar uchun bitta spalnya kvartiramizda hamma joyda yorqin ranglar ishlatilgan remontni o'zinglar bitta baho berib o'tinglar bu xonamizda ham o'zini mana ko'rayotganingizdek stroyniy shkafi qilingan birdan o'ngacha o'zinglarni fikringlarni yozib qoldiringlar keyin ko'pchilik bir qo'yayotganlar nimaga u bir qo'yyapsizlar kimdir ikki yozib qo'yibdi o'sha kuni kommentariyada sababini ham yozib o'tinglar keyingi xonamiz bu bitta katta spanlamiz joylashgan bu spallamizda o'zini e, televizori qo'yilgan texnikadan bu yoqda konditsionerlari qo'yilgan e, ko'cha tarafga oynalari qaragan bu yoqda mebellarimiz qo'yilgan va e, bu tarafimizda встроенный o'zini shkaflari ham qo'yilgan ko'rayotganingizdek devor bilan bir xil bo'lib turib juda chiroyli chiqqan qulli ko'chasida 70 kvadrat 3 xona qilingan bitta katta zal studiyani, bitta bolalar uchun xona va bitta katta spanli sotilyapti 6 qavatda joylashgan bu kvartiramiz novostroykada kadastrlar chiqqan bir kunda e, nomingizga o'tkazib beramiz mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot olaverasizlar